para vocês que quiserem se tornarem como eu, primeira coisa a fazer, amar seus pais. Segunda coisa, conquistar o seu espaço. Depois, conquistar o seu trabalho. E conquistar, principalmente, a confiança das pessoas. Aliás, é a história do Fernando começa dentro do próprio hospital onde ele trabalha. A história dele, ouviu? É, é, é o investimento. Acreditamos naquilo que nós poderíamos fazer por ele. No início, o Fernando foi destinado a uma função de acolhimento às pessoas, ele orientava como elas encontrarem os serviços que estavam buscando, ou irem ao vestiário para trocarem suas roupas para exames, mas com o tempo, com o passar dos dias, o Fernando foi se desenvolvendo e hoje ele tem sido uma pessoa de referência na entrega de exames, ele identifica as pessoas, entrega, nunca tivemos erros. Nas pesquisas de satisfação, ou que os pacientes então são convidados a responderem para dizerem se os nossos serviços estão atendendo às suas expectativas, o Fernando tem se destacado e tem sido mencionado por muitos dos nossos clientes e ele tem sido então o destaque entre os funcionários por várias vezes já no hospital nessa trajetória dos três anos. Ter obediência para mim significa não ter medo dos pais, porque os, porque os pais, se alguns pais se intrometerem na independência dos filhos, fica chato, não fica? Então, eu tenho a minha vida, eu gosto da, do meu trabalho, isso para mim já é uma independência. Quando ele terminou o ensino médio, ele disse assim, me dá um tempo, quero descansar um pouco, porque esse descansar não era só da escola, era tudo, porque o Fernando continuava com fono, com psicóloga, com, com terapias, então ele nunca teve parado. Até hoje ele tem. Além dos incentivos dos meus pais, eu sempre estudei em colégios regulares. Colégios regulares. Eu tinha ido para um som regular. O meu dia a dia é o seguinte, eu chego no meu trabalho, dou bom dia para todo mundo, chego lá, vou pro meu setor, começo a trabalhar, que é, eu vejo, eu vejo os exames, pego os pedidos dos exames, entrega os exames e vaza as baixas. E de vez em quando, a Darlene Scaravelli me pede para ir no banco depositar dinheiro do hospital. O aprendizado com ele é fantástico, assim, é todos os dias, não tem como um passar um dia em branco estando o Fernando do nosso lado. Ele é uma pessoa fantástica, a gente aprende bastante com ele super carinhoso, assim, muito atencioso com os pacientes, principalmente. Ele atende super bem os pacientes. É um excelente caso que mostra que realmente ele faz um trabalho não de linha de montagem na empresa, tá? ele faz um trabalho importante, um trabalho que, que é diferente, faz a diferença o, o ambiente corporativo no, no, qual, no qual ele está inserido também se modificou, também é outro com a presença dele, trouxe mais sensibilidade para os colegas, então realmente não só ele está ganhando, mas também todos que estão convivendo com o Fernando estão ganhando com a inclusão dele. Que ele tenha uma vida feliz, seja uh, encontrando alguém ou sozinho, que ele tenha, que realize os sonhos dele, né? que ele seja independente, porque amanhã não se sabe, né? Eu conquistei meu trabalho com meus méritos, com a minha força de vontade, com a minha pessoa de persuasão, E não queremos segregação. Porque nós somos pessoas e não queremos segregar. A gente quer é juntar. Por isso que se fala inclusão, juntar